lari egingo dugu dantzan egingo dugu desafinatu egingo dugu lagunak egingo ditugu borroka egingo dugu gaupasak egingo ditugu maitatu egingo dugu. Babestu egingo dugu. Irri egingo dugu. Erabaki egingo dugu. Askatasun eguzkia argituko dugu. Maite dugun herria egingo dugu.